Aujourd'hui, on va vous présenter un jeu de stratégie médiévale. Et pour ça, on a fait appel à un expert en stratégie militaire. Putain, c'est quoi ça On est attaqué ou quoi Vous tirez sur quoi là, putain Y'a rien C'est au cas où Mais au cas où quoi Ben, c'est au cas où il faut que je tire pour euh, Defender of the Crown. Cool. L'expert. Avec la manette euh, antique. Ouais. Alors, est-ce que l'expert c'est appuyer sur Start Alors, on va vous montrer, hein, pour appuyer sur Start, c'est-à-dire c'est là, et vous appuyez avec votre doigt... Euh, ok ah, Ok. je, connais quand même, hein. Ouais, ouais, Je connais bien du flingues, mais le reste... Ah, c'est lunettes, ça. Mais c'est en français, en plus. Waouh Terre Sainte, je sais pas quoi, Malheureux guerrier. Euh... Ouais, bref, on y va. ou je ah, sais pas, sur quelque chose. Ah, Wilfred. Wilfried. Wilfried. Ah, c'est moi ça. Ah non, je sais pas, oh, putain. Je, Joffre, je, quoi C'est quoi ce prénom là Geoffrey. Geoffrey. Alors, ah, il faut pas trop leur en demander, ça a été fait par qui Par des japonais C'était double. <laughs> C'était traduit en français. Bon, faible en joute, fort à l'épée. Pourquoi il y a une couleur rose dégueulasse en arrière-plan comme ça Attends, j'ai pas les mêmes lunettes que toi. Non, c'est rose, hein, je confirme. Ok, alors lui, il ressemble à quoi Cédric de Rotherwood. Rotherwood, ouais. Il est fort, moyen, bon. Ouais. Il a l'air pas mal, lui, hein. Il est faible, faible, hein. Volfric. Ouais, mais il a peut-être du fric s'il s'appelle Volfric. Bon, euh. ah, on va prendre Cédric de Rotherwood. Allez, c'est parti. Ouais, on va voir. Hein. Forêt Sherwood. Ah, ça pique les yeux, hein. La vieille amie Robin de l'Ox. Ah oui, d'accord, d'accord. Ok, bon, on connaît. Ouais, bref. Ah, je mort le Robin des Bois. <laughs> Mais il a été irradié, le mec, au plutonium ou quoi, là Qu'est-ce qui s'est passé Ça doit être ça. Il, est éclaire même dans la nuit, là. Ah, c'est le soleil d'Angleterre, ça chauffe, hein. c'est chiant comme jeu, en fait. Il se passe quelque chose ou ça va être comme ça tout le temps, là ah, Attends, attends. Octobre 1149. 10 pièces d'or, bah, tu vas pas aller loin. Il faut faire quoi ah, mais c'est vraiment la même version que sur PC, quoi. Ah, enfin une petite conquête, hein Ah bah, tout à fait, Salut Eh oui les enfants, c'est Célibat la chauve-souris du célibat Ah, c'est moi C'est quoi ça Allez, conquête de territoire, ça va Mais les conquêtes féminines, y'en a pas peut-être que je choisis un territoire qui n'est pas à moi. Ah, ouais, territoire. Voilà. Putain, mais euh, au niveau sonore, c'est minimaliste, hein. il n'y a même pas de musique. Ah, c'est en deux bits là. Au niveau d'image, j'aurais pu choisir un fond d'une couleur que rose. Choisir un territoire. Appelle euh, le peut-être que là, parce que <laughs> je crois qu'on est déjà bloqué dans le jeu. Help Choisir un territoire. Et tu t'es bah, Choisis un truc avec euh, une bannière, ouais. Voilà, alors faut peut-être que tu trouves ton territoire à toi déjà. Ah, attends, je suis là en fait. Ah bah ouais, ça, doit être ça, ouais, ça doit être le mec euh, sur son cheval, ouais. Ah, ça, d'accord. Donc faut un territoire voisin de où t'es. Bon, on va choisir celui où je suis en fait. C'est ton repère. Tu peux pas. Donc voilà, tu le choisis, mais après tu fais quoi bouger, ah ouais, bah bouger, ouais. Vas-y, bouge. Faut que t'ajoutes des hommes à ton armée. C'est achat pour acheter des hommes peut-être. Où ça En arrière, achat. Avec 10 pièces d'or, tu vas acheter quoi Je sais pas. Faut bien faire quelque chose. Ah, soldat, ça coûte une pièce. Ouais. Hein ok. Que j'ai fait là T'en as déjà 20 dans ta garnison, là, c'est écrit là. Faut juste trouver comment. le mec, c'est l'expert, mais en fait, il connaît rien. Ouais. Ouais. Non, mais j'ai remplacé. Euh, en fait, le vrai expert, euh, d'accord, euh, je commence à comprendre. C'est un ah. par erreur. Tournoi. Petit tournoi. Ouais. Alors, entre cas, seigneur euh, Brian, ah, Il faut se souvenir lequel était nul euh, au combat alors. Jeffrey. Euh. Waouh ah Pourquoi ils ont des vêtements de la même couleur que le ciel <laughs> En fait, on dirait que leurs vêtements ils font disparaître le décor derrière. C'est surtout qu'à l'époque, il y avait que trois couleurs disponibles donc. ouais fort hein, quand même. Alors espèce de petit truc noir là, ça doit être... Euh, D'accord, bah... Une course endiablée suit le signal du départ. C'est super, mais pourquoi il nous montre pas le truc au lieu de l'écrire Ah ah ah, attends, ah, attends, tu vois J'appuie sur quel bouton Je sais pas, faut que t'appuies au bon moment. Tu sais quoi, ah, je vais le lire C'est pas une hein. nuit là. J'ai lu là. BIM T'es sûr que t'es pas le mec de gauche Ah bon Ça, c'est le bruit d'un fléau, ah, d'accord, ok. Mais c'est sûr que la commande est attachée là Attachée. Enfin, branchée. Il a bien la manette 1 T'as bien lancé un tournoi Albo Dasco Allô Il un problème avec mon jeu là, ça marche plus. Veuillez patienter, un conseiller va vous répondre. Bonjour, bonjour Marcel Pierre à votre service Avez-vous un problème avec votre système de divertissement Bah là, je suis dans un jeu et les contrôles y répondent plus. La commande est-elle bien attachée à votre appareil De quoi La poignée de jeu est-elle bien reliée à la machine Je comprends rien de ce que vous dites là. T'as-tu vérifié que la commande est-elle bien attachée à la machine Quoi El ah attends, pas regarde, le massacre là. Ah bon Bah regarde, bim, bim. C'est qui le massacre ou oh lui qui massacre C'est dur à savoir. Bim, bim. Mais au niveau bruitage, il y avait moyen de faire mieux sur la NES, non quand même Parce que là... Euh, ah, c'était moins pourri sur euh, l'autre jeu. Mais pourquoi hein. tu fais plus rien, toi Allez, attaque Ah, c'est la barre de vie, le truc noir en bas... Euh. Ouais, ouais. Bah alors, attends. C'est un jeu japonais ou un jeu français Parce que là... Non, là, je pense que j'ai tout tué, là. Je vais faire un... Double combo. On en fait, dirait, aucune euh, stratégie dans le jeu quand tu t'appuies sur des boutons. Quoi, on dirait des mecs qui communiquent en morse ou un truc comme ça. Ah ah il est en train de... Oula, il est en train de faire un truc bizarre. Hein. gagné. oh, gagné. La comme ta victoire. Je sais pas ce que t'as ça Expert Ah, et le perdant, donc il fait, euh, il fait ça, c'est bizarre. Heureusement que t'as pris un faible. Encore Non, non, non. Ah non, hein. ah, on va, faire pire. Hein. Ah, c'est un, un, peu long, hein. Alors je sais pas trop ce que j'ai fait, mais... Ah, on a vu, j'ai tombé là. En fait, on sait pas du tout, quoi. Ah, ouais, je sais. Mais, ouais, mais pourquoi le joueur, il le met à droite et pas à gauche Alors, je sais pas. C'est peut-être euh, un jeu japonais, comme Tel quel... Euh... Bah, je l'aime tout bleu, moi. Là, bim. Ah, là, ah, bah ouais, Alors, vous n'avez pas gagné, mais un souvenir de vos exploits euh, persistera. Euh, de revenir et de courner votre nom de gloire. Waouh, super. Voilà, Il y a des très beaux textes, mais après. Euh, ah, j'ai gagné un petit peu d'or. Ah non, non, non, tu avais dit au départ. Revenu 3. Dépenses, beaucoup plus. Bon. Il y a la guerre dans le. On va essayer de faire euh, une conquête. Ah, ah, ouais, faire attaquer les drapeaux à la con, les trucs bruns. Ajoutez des hommes à votre armée. J'aimerais bien. Transférer. Ah merde, ouais. Ah. Oh, oh c'est pas mal ça. Et là, ils ont fait un effort quand même. Hein. Avec euh, quatre couleurs, ils se bien quand même. Hein. Ouais, ouais, a un bel effort. Là. Hein. Mmh. Que ça, pique quand même. Il y a pas mal d'appuyer sur Start pour qu'on voit ça moins longtemps là. Avec <laughs> eh, les meilleurs de votre garde, vous pouvez vous préparer à attaquer le château ennemi. Ok. Ah, ouais, bref, on y va. Bon. Oh là là. T'es bleu ou t'es le rouge Je suis bleu, Ah, c'est très crédible comme combat, franchement. Euh. Ah, je suis en train de me battre avec un cure-dent. Ah ouais. Ah, mais ils sont nombreux, les autres. Ça fait quoi si j'appuie sur l'autre bouton Ça fait rien, on va hein. Et pourquoi il a pas de bouclier Pourquoi il garde la main dans le dos, les mecs Je suis C'est un escrimeur moderne. On s'en fout, je suis bon en la c'est une épée, ça ah, J'ai je dis, ouais, un Hop Ah Ça fait un peu Castlevania, là. Waouh Euh... Non <laughs> Alors Je sais pas ce que ça fait, mais c'est pas... Oh, Allez, sors, là. sors ton gun, merde Oh putain, ouais, c'est un boss, loup quoi et voilà, la partie est finie, euh, <laughs> ah, ah, je me hein. suis fait capturer, quoi. Voilà, t'es prisonnier. Malgré mon courage, quand même, au combat, hein, il l'ont reconnu, quand même. Ils ont reconnu que j'étais courageux. un peu suicidaire, mais courageux. Moi, je pense qu'avec un niveau de jeu aussi bas, euh, c'est le moment de lancer un gage quand même contre l'expert, non Ah oui, parce que L'expert quoi ouais. Alors tu vois, là, j'ai chopé un territoire. Pour de vrai Ouais, regarde où mon t-shirt il est. Non, je préfère le château, ça c'est trop dur. Mais comment t'as pris un territoire sans combattre euh, alors que tu viens de perdre en plus Nous on a rien suivi. Hein. C'est parce que t'as mis un casque euh, de, combat en fait. bim Là t'as un truc qui clignote, oh. t'as plein de trucs qui clignotent partout là. Il y en a un, ah, a qui m'attaque là. Je crois. La défense. T'es de sinistre. Le sang des Saxons rougit les verres à Ouais, c'est trop poétique, trop poétique. Allez, start, start. oh putain, qu'est-ce qui se passe là Je sais pas, mais c'est Ça ressemble à champ de bataille. Comme t'es dans une prairie. Sur t'attaques, terrain, quoi, bombarder, prendre à revers. Ah je peux faire ça, moi ah On va trop tard. Allô, il te reste de Prendre à revers. On va pas... Euh, je vois même pas où est-ce que tu sélectionnes les trucs. Vous et ennemi, donc là t'as l'avantage au niveau troupes terrestres, là t'as gagné là. Bim Ouais mais je vois pas comment tu donnes les ordres à un truc Mais est-ce que tu comprends ce que tu fais quand tu réussis à faire un truc comme ça ou... bien sûr Ah d'accord. Menteur. Je suis expert quand même. Ouais. Alors, Putain, au niveau sonore, c'est un désastre ce jeu. <laughs> Pas tous les niveaux, même graphique. Qui mettent de la musique au moins. Ah mais là t'as plus d'argent là si t'as des trucs à payer après. Ah, c'est pas Monopoly quand même. Bah si tu te mettre en ah, prison, faut bien payer la rançon. Un ah, revenu 7 quand même, il y a des revenus. ah parce que j'ai pris un toi. Bon bah attends, je sais pas, fais quelque chose. C'est toi l'expert. Ah putain, hein, on se croirait sur... Euh, euh, tu vois <laughs> Il va falloir que je me garde combien de temps, ça Ah bah c'est le gage. Ouais, bah, le gage, hein. l'autre tu vas me dire ça dure 15 jours, tu En même temps, tu vas me dire que tu es déçu des graphiques parce que tu les vois pas. C'est tellement moche. <laughs> ah ah. Ah là, tu vas te faire exploser sur 45. Boum T'es mort. Ah, ne fait rien du tout. Il est nul, cet expert là. C'est clair. Même en, tenue de combat médiéval, euh, médiévale, il n'arrive pas. Alors ah, qu'est-ce qui se passe là Tiens, si tu veux lui donner des couteaux aussi. Ouais. Ouais, mais il y a l'autre partie qui permet aussi un petit peu de... Ah ouais, j'avais pas pensé. Ouais. C'est gentil ça. Ah mais je sais pourquoi je me suis fait avoir. Pourquoi Parce que j'ai acheté des soldats mais je les ai pas remis dans mon armée. Ah, en fait c'était plus de 50, armée pour les européens t'as pris. Tu vois. Ouais. Donc t'as attaqué tout seul une armée quoi. Ok. C'était au cas où. des catapultes. Ah, c'est trop cher encore, hein, on est un peu, euh, un peu le SDF du Et le tournoi, c'est toi qui l'a lancé ou c'est s'est déclenché tout seul là Ah d'accord. Il y a un gars qui m'appelle au tournoi. L'honneur des terres. Non, pour l'honneur ou des terres ah, Des terres. la <laughs> On s'en fout de l'honneur. Ouais, c'est de la merde. moi là Il est pas à toi, celui-là Donc il faut que je gagne maintenant. D'accord. je suis banni. Je on les mecs avec leur tenue qui fait disparaître le décor derrière. Ok j'aime bien la trompette. Hein. Ouais, pour une fois qu'ils mettent de la musique, on peut en profiter. Je sais pas, euh, je profite pas trop là. Je commence à avoir mal à la tête, je sais pas pourquoi. Je sais pas si c'est les couleurs euh, dégueulasses. T'as vu, j'aimais bien la perspective, toi. Il y a des moments où on voit un peu comme ça. Même le brun, ils n'arrivent pas à le faire. Hein. le parchemin, il est rouge. c'est... Alors... Ah, ah, ah, ah, là, je vais t'avoir, toi. Viens. Bim dans ta gueule c'est le cheval, là, t'as tué le cheval. <laughs> ça marche, J'ai explosé le cheval. Ouais, ah, mais là, au niveau... Voilà. Euh... Ouais, vous avez enfreint les lois de la chevalerie, ben oui, vous avez buté le cheval. J'étais chassé du tournoi T'as perdu le titre de seigneur. Et voilà. <laughs> Dépouillé de votre possession. Et eh vous bah, vers un château. cheval de merde On peut essayer un truc qu'on n'a pas fait. Arrêter le jeu et d'en mettre un autre <laughs> euh, Bah si, on a tout fait. Hein. Ah bah... C'est quoi ça, repère